kolkab lika. jõujõu, tore kolkab lika kuulaja. hakkad kolkab lika raadio Liina saadet kuulama. minu nimi on Liina Pääsuke ja ma olen siin, et tuua sulle tulu ja taipamist. igal teisel esmaspäeval juunikuuni välja, alates tänasest. täna on kolmas oktoober, aasta on kaks tuhat kakskümmend kaks ja ufod ei ole veel maandunud või vähemalt pole mainstream äh, meedia seda kinnitanud või noh, nagu pole mingiks niisuguseks üldiseks tõeks veel see saanud, muidu, muidugi on olnud teateid siit ja sealt, et äh, keegi on ufosid näinud või neid isegi kohanud, tulnukaid Äh, noh, mingi üldsuse kokkulepe, et me veel pole nagu selles osas saanud. ma siin enne jäin mõtlema, et äh, kas ufode maandumine või noh, see moment, kus mul läks siis nagu kõik mingi, et davai, tõesti nagu juhtus, tõesti nagu keegi tuli kosmosest ja maandus ja nüüd tahab nagu siin mingit asja tegema hakata. et kas see, see moment saab olema nagu niisama tähtis nagu Kristuse tulek, et äkki nagu aja arvamine muutub siis, et siis on nagu anno ufo ja anno Kristuse asemel anno ufo. see kõlab palju paremini. enne ufot ja pärast ufot. sellepärast ma siis igatahes ütlesin, et ufosid pole veel maandunud, aga tead, mis asi on maandunud Viinis, kus ma leian iseend hetkel. mitte, et ma nagu otsinud oleks, aga no ilmselt tegelikult otsisin, kui see sõna välja tuli oh, kohe siuksed suured tunded. võta kokku ennast. võta kokku ennast. seda ma olen öelnud endale viimasel ajal, et võta kokku ennast. aga kokkuvõtted tulevad eh, detsembris, nii et sinna on veel veits aega, millest ma tahtsin rääkida. ufod maanduvad ah,, Viinis on eh, miski muu maa külge maandunud, juba mingi paar nädalat on niimoodi aeg-ajalt paari päeva tagant või noh, üldiselt on nad, nemad on jaa, üldiselt äh, nagu nädala sees, niisugustel argipäevadel äh, on uudised, et jälle keegi kleepis end kätt, kättpidi kuskile ülekäigurajale asfalti külge kinni. Nad võitlevad äh, tähelepanu eest. no see on ilmselge, nad võitlevad tähelepanu eest ja noh, nende sõnum siis, kes ennast kättpidi asfaldi külge ülekäigurajal kleebivad, on kliimavõitlejad. ja noh, täiesti nagu juba meeleheitel kliimavõitlejad. meeleheitel siis ses osas, et mitte keegi ei kuula neid nende arust. noh, mulle on tegelikult kõrva jäänud ja noh, mulle ilmselt on jäänud kõrva see sellepärast, et see on lihtsalt nagu nii valus mõelda, et sa oled kättpidi vastu asfaldit, ma ikka paneks nagu mingi oma nagu tossud vist, siis vähemalt jääb vaata nagu see mingi märk alles pärast, et sa oled seal olnud, siis noh, toss, noh, sinu saab sealt väga kergelt siis ära nagu eemaldada, onju, aga su jala nagu jääb ikka sinna külge. samas ilmselt see mingi ähm,, samas ilmselt see mingi protsess, kuidas nad neid äh, käsi sealt siis mingisuguse piiritusega lahti leotavad tundide viisi, hoides, ma ei tea, liiklust kinni, no see on väga sihuke, noh, saab palju tähelepanu küll, aga nii valus ikkagi nagu ma ei tea, mulle tuli igatahes sellega meelde, et kord Mari, minu õde, kellest ma ilmselt äh, kogemata juhtun väga tihti rääkima, nii et olgu kohe öeldud, et Mari on mu õde, ta on must äh, natukene noorem, mingi kaks aastat ja neli kuud või noh, umbes nii, et äh, normaalsel ajal, kui ma veel nii-öelda istuma ei olnud jäänud <laughs> mida ma olen teinud. ma käisin koolis kolmteist aastat nagu selles tavalises koolis. Äh, normaalsel ajal meil oli nagu üks klass vahet, sihuke on meie vahe. igatahes Mari äh, ükskord newsletteris, mida ta teeb kolkaplikadele, ta on nagu peatoimetaja. muideks ma mõtlesin seda ka välja, et peatoimetaja, et meil ka siin on nagu täitsa toimetus tekkinud kolkaplikale, ma neli aastat tagasi alustasin, mul oli mingi hirm oli seal kurgus, nüüd ma tunnen teda praegu kõhus <laughs> on küll alles, mul on ikkagi närvis veel, kuigi neljas kord hakkab ja tegelikult ma nagu ootasin seekord nagu hullult elevil olin, <laughs> aga nagu ikkagi on närv sees huh.. Uh, millest ma rääkisin, Mari? meil on toimetus ah,, nali on see, et uh, lapsed ikka vaata nagu kipuvad kordama oma vanemaid. isegi siis, kui nagu pole plaanis nagu teadlikult. mu üks nagu mingi esimesi asutusi, kus mina lapsena väga tihti käisin, oli Järva Teataja toimetus. ma istusin seal ja ootasin oma bussi nagu, sest äh, Väätsale tundus liiga kaugel jalutada, praegu siin Viinis elades, siis nagu panna mingi kaksteist kilti sinna suunas jalutada, no pole üldse mingi asi, aga no tee seda seal põldude vahel viis kilti, see tundus täiesti mingi igavik. ja noh, eks ilmselt ei tohi ka lasta ju tegelikult mingit äh, seitsme, ei seitsmeaastasena ma käisin alles Väätsa koolis, no mingit niisugust algklassi põhikoolilast, no äh, põhikoolilaps võiks juba ju ise kõndida. noh, saate aru küll, mingid vanemad teemad, et on hirmsad inimesed tänavatel ja nii edasi ma vist ikka kõige rohkem äh, kartsin seda igavikku, mis jalutamine põldude vahel tähendas. see selleks, äh, Järva Teatani, nüüd mul on siis oma toimetus põhimõtteliselt, selle nimi on Kolkablika toimetus ja Mari teeb newsletterit ja ükskord Mari rääkis newsletteris, jõuame tagasi algse pointini, me rääkisime tegelikult sellest, kuidas Viinis inimesed ennast äh, äh, maa külge kleebivad Mari ükskord rääkis Newsletteris, et üks esimene asi, mis tal meeles on meie toonase loodusõpetuse õpetaja kohta, kes oli äh, Paide Ühisgümnaasiumis, kus me mõlemad käisime Mariga. Äh, ta oli teinud mingisugust kliimaprotesti juba aastal, siis kui me veel umbes ei teadnud, et kliima nii tähtsaks sõnakski saab. oli ka ennast mingi puu külge sidunud või, ma täpselt ei mäleta, aga noh, mingi noh, oli niisugused sarnased aktsioonid, no igatahes mitte nii valusad nagu see äh, maa külge kleepimine, aga noh, eks ilmselt meeleheite levelid on nagu siin maailmas vist ka nagu tohutult palju äh, suuremaks läinud ja puht nagu selles lihtsalt infokoguses, mis nagu igal pool meile vastu vaatab, on ju. on ju. vot, niisugune siis alustuslugu ma nüüd sooviksin endale siiski, kuigi närv on sees, õnne selle puhul, et ma olen nüüd juba nagu neljandat korda siin seda hoogu alustamas. täitsa meeldib mulle see tunne. väga nagu vastupidev, pidav tunne on. siin ma tahaks ka jälle Mari tänada, kes on tulnud selle idee peale, et vahepeal peab nagu puhkust ka võtma, sest puhkus äh, aitab nagu asju järele mõelda või noh, aitab äh, ajal teha oma töö, nagu laseb settida ja seedida ja millest <laughs> ma siin kõigest varem olen rääkinud ja tavapäraselt ma alustangi alati saadet, ähm, ma saan juba isegi öelda, et tavapäraselt. noh, nii ilus. Ähm, tavapäraselt ma alustan nagu suvekokkuvõtetega, onju. ma teen nagu, noh, võtan mingid mõtted kokku, mida see suvi on toonud. eelmine eelmine hoog ma läksin äh, suure suuga, et must saab nagu ärinaine suve jooksul, see oli mu plaan. ja ma siis nüüd olen äh, peaaegu ärinaiseks saanud, ma ei ole veel nagu, ei, tegelikult ma nagu tegin esimesed tehingud ka ära see suvi ja ma olen nagu, ma mingi tuntud ärinaine veel vist ei ole, aga nagu enda jaoks ma lõpuks ometi olen ärinaine ja vot see oligi üks väga suur vist äh, tükk, mida ära teha, sest nagu suve alguses mul oli niisugune tunne, et ma ikka vist nagu ärinaine tegelikult ikka ei ole veel. igatahes ma tegin mingeid nagu kokkuvõtteid ja siis mõtlesin, et mille, noh, et kui ärinaine, siis peab nagu äriga olema ja siis noh, kohe suve alguses tuli mulle täiesti suurepärane valgustatus, kuidas ravida ühte enda südamevalu, mida ma olen nagu viimased siin mingi seitse aastat eh, pidanud, kaheksa juba, kurat, kaheksa aastat kannatama ja kaklema ja mõtlema, et nagu mis noh, igast asju olen ma noh, kogu aeg on õhus olnud ja siis ma nagu leidsin ühe äriidee selle probleemi äh, ravimises, see probleem on niisugune võib-olla sulle nagu veits võõras, kui sa oled Liina, kes äh, igaveseks jäi Eestisse või oled lihtsalt äh, kogenud äh, normaalsemaid inimesi või siis ma arvan, et tegelikult see fakt, et ma olen nagu saksa keele kultuuriruumis, mängib väga palju ka äh, siia sisse, et miks ma nagu nii palju sellega tegelen, pidin, aga äh, ma räägin siis sellest oma iidejamast. sellest, et äh, juba nagu mingi kaheksa aastat ma pean kogu aeg olema, ma olen kogu aeg pidanud taga otsima oma seda teist iid või siis esimest, no ma ei tea, kumba nad ära kaotavad, aga ühe iidest on nad kogu aeg ära kaotanud. ja siis ma olen nagu mingi, ma ei ole ju Lina. ma olen Liina aga siis mul suve alguses tuli idee, et davai, siis ma olen nagu Liina, aga ma olen ka nagu Liina ärikas. nii et see oli mu esimene idee, aga nagu kuna see on nagu nii sihuke mingi identiteedi küsimus ja issand, mulle nagu vanemad panid nime ja ma ei saanudki seda ise valida ja nagu noh, kõik need teemad veits lähevad sinna nagu sisse, onju. pluss mul saab kohe äh, äh, märtsis äh, neliteist aastat pääsukesena, nii et äh, noh, see on ka veel sama teema, no hästi suur teema, nii et vahepeal siis ma mõtlesin, mis ma nagu äh, enne seda võiks teha, kui mul nagu see julgus tuleb, et nagu see linateema ette võtta. nagu päriselt, no eks ma natuke, nagu mul kogu aeg tees, aga ma praegu nagu tegelen alles sellega, et kuidas seda nagu äh, hirmu, kuidas sellest hirmust või sellest nagu ma ei tea isegi, mis asi see on ja mul on vaja nagu närida veits aeglasemalt seda teemat <laughs> sest nagu väga palju niisuguseid äh, värisema panevaid tundeid on äh, selles teemas et siis on nagu mõtlik, mõistlik nagu läheneda sellele nagu rahulikult, et noh, mitte minna kohe mingi täie kammaa, kammajaaga sisse ja siis sa oled ise nagu ära lõhutud, ma olen seda varem väga palju teinud, iseennast ära lõhkunud, üle mõeldes. nii, ja siis ma vahepeal mõtlesin, et tegelikult oleks nagu vaja vist hoopis mingit äh, vahepealset asja, siis ma, mis ma muud tegin, kui võtsin jälle oma elu ette ja nagu lubasin küll, et mina sinna minevikku ei vähi, aga ega ma eriti muud ei teinud suve jooksul, kui ma sinna minevikku vahtisingi ja ma leidsin sealt ka mõned nagu asjad, mis äh, noh, nüüd, kui ma olen nagu kolmkümmend üks, võiks ju öelda, et äh, mulle tundub, et nagu see elu tahab, et ma selle asjaga tegeleks. nagu ma ise pole seda nagu valinud, aga see on lihtsalt nagu igal pool, kuhu ma vaatan, ta on seal nagu olemas ja see asi on äh, prügi. nii et ma pean vist nagu linaärikavaga mingis mõttes nagu prügiärikaks saama, mul on tunne. sest no tõesti, esiteks ma ju sündisin nagu maale, on ju ja noh, täpselt sellesse aega, kus me olime just nagu mingi ilgelt rõõmsad, et lõpuks ometi saime lahti sellest maakultusest ja mingi nüüd kõik paneme linna ja siis noh, masekas äh, läks lahti maal, sest äh, järsku maakad polnud enam nii tähtsad, kui nad olid nagu enne olnud, on ju. noh, peale selle veel siis see äh, vana aja elustiili need järelnähud ehk ma olen ikka elus pidanud nagu mingi kõvasti vestluseid pidama, et et joo mingi ha-ha-ha-ha mingi väätsakad, need kõik haisevad, sest väätsal on prügil, on ju. see oli siis äh, nagu see teine inimene, kellele ma pidin siis alati vastama, et nagu jõu, väätsa prügil on nagu kõige modernsem üldse siin äh, maamuna peal praegu, aasta oli mingi, ma ei tea, kaks tuhat viis või neli või kolm või no millalgi niimoodi nad avasid selle, on ju. Äh, ja peale selle on ju muidugi Väätsa prügila äh, Väätsast mingi paar kilti Piiumetsa poole, nii et nagu äh, mitte mingil juhul ei saanud paidekad seda haisu tunda, et nagu äh, see oli ju sõnnik, mis Väätsal haises. Väätsa haises küll. mind isiklikult loogikavead ei solva, nii et äh, nagu ma ei tea, see nagu mulle nii väga hinge läinud, aga ma nägin nagu kõrvalt, kuidas ikka teisi ka mõnitati niisuguse maakahaisu pärast, ma ei tea, kes käis vanaemal laudas äh, abiks või ma ei tea, kellel niisama meeldisid hobused või nagu niisugune see, kus ma pärit olen, et see on mingi sihuke jõuasi, käis seal linnakoolis küll äh, üle, ausalt öeldes, ja no ma nagu kõige kahtlasem minu arust on ju siin veel see, et see linnakool oli Paide <laughs> ise samasugused maakad nagu väätsakad. tänaseks vähemalt, no toona võib-olla vist oli neil võib-olla, ma ei tea. Väätsal ka enam ei haise sõnniku järgi, kõik need ju lehmad on seal lõõlas nüüd võib-olla haiseb, ega ma pole ammu Väätsal niimoodi nagu pidevalt ka olnud. aga ma ise pole nagu ammu haisu tundnud Väätsal. siin võiks Väätsakad siis anda teada, et kas sõnnik endiselt äh, kaunistab meie põlde. igatahes noh, see on siis see nagu lapsepõlv, seal on ka juba see prügi teema veits sees on ju, prügile avatakse Väätsaale mingi kõige uhkem ja värskem ja siis need lehmad on ju, kes mind on siin ka kummitanud juba aastaid ja aga siis ma läksin ju linna ja siis hakkas pihta mu see koristamiskarjäär, ma olen koristanud ilusalongi, Viru keskuses, ei Viru hotellis, ma olen koristanud äh, World Trade Centeris kontorit, Tallinn World Trade Centeris, ja siis ma olen koristanud Kalamaja Airbnb-d, siis ma olen koristanud äh, inimeste kortereid ja siis ma olen koristanud kaasaegse kunstigaleriid, seda juba siis siin Viinis, siis ma olen koristanud kaasaegse kunstigalerii omanike linnakorterit ja siis ma olen koristanud ka nende kaasaegse kunstigalerii omanike nagu niisugust äärelinnavillat, kus ma olen teinud ka aednikutööd. ja aednikutöö puhul vist oli mul nagu kõige niisugune valgustuslikum hetk see, kui äh, mul ikka nagu jõudis kohale, et kõik on nagu nii suhteline, ma olin just nagu mõeld-, välja endale suure plaani, et kui ma lõpuks omale selle Eesti maja saan, siis ma nagu panen mingi kogu hoovi sireleid täis, sest no nagu kes ei tahaks õnne, on ju, ja siis <laughs> Äh, tuli välja, et seal nende kivi seal sihuke mingi pool kalju peal ehitatud äh, villal äh, oli sihuke sireli probleem, kõik umbrohud, mida ma seal pidin välja tõmbama, olid kas väiksed vahtrapuud või sirelid. see noh, muud eriti vist sihukesel kivisel pinnal ei kasvanud, kui need puud, kes suudavad kuidagi imeviisil oma juuri aja, ajada, ma ei tea, nagu ehitistessegi, mul siinsamas praegu vaatab aknast üks äh, puu, mis on otsustanud kasvada maja sisse. ma olen väga rõõmus selle puu üle. aga noh, näiteks seal Paide Voila juures on ka see maja, mida kõik käivad vaatamas nagu mingit turismi vaatamisväärsust, see mingi kolmnurk, no teate küll, kui sa oled Paide Voilas käinud seal ähm, Valli torni taga. ta vist ei ole tegelikult enam Voila, ta on mingi kirbukas nüüd või? Paide suurim kirbuturg või no mingi sihuke asi, aga ta on seal Vallimäe taga, teate küll <laughs> teate küll <laughs> selle maja sisse on ka järsku puu kasvanud, see on nagu, see on nii lahe, ta nagu ise, maja järjest laguneb, aga siis järsku on nagu mingisugune puu tulnud sealt välja, niisuguse, vaatab aknalt niisuguse pilguga, et mina nüüd elan siin. eks see maja ka võetakse varsti maha. seda ma olen ka mõelnud, äh, kui me siin juba nagu latrame, et äh, mul on väga hea meel rat-, latrata jälle ähm,. kui me siin juba latrame, mul läks nüüd meelest ära, sellepärast mul tekkis häbi, et mul nii hea meel oli ai-ai, see on paha tunne. tähendab, see on mingi ebavajalik tunne. tõesti, ma nüüd jooksin kokku. Siukseid asju vahel ikka juhtub, aga õnneks ma olen nüüd osanud nendest asjadest nii välja tulla, et ma vahetan äh, teemat. ei, mind ikka häirib, et mul läks just täiesti meelest ära, mis see kuradi teema oli, millest ma just rääkisin nagu ma rääkisin Voilast, puud kasvavad öö, äh, majade sisse nüüd tänapäeval juba meeleheide, meelerahu. ossa, ma olen juba nii palju rääkinud, ma peaks ka vist hakkama jõudma siis lõpuks selleni ka, mis mul plaanis oli tegelikult täna rääkida või? no eks täna on alati niisugune sisse, <laughs> täna on alati niisugune, täna on ikka niisugune sissejuhatav saade, sest äh, alustame jälle hoogu ja ma siin just ehitame kodulehte, mis nagu ikka venib natuke, et me oleme, ma ei tea, noored ärinaised igal pool on kogu aeg mingid takistused, aga meie ei lase sellest ennast nagu häirida. me lihtsalt oleme nagu mingi no las olla seal kodukal kakskümmend üheksa äh, september, kuigi täna on juba kolmas oktoober, aga varsti see kodukas tuleb. ma olen ehitanud äh, üles siis need kodukad veits ja vaadanud oma neid vanu äh, saateid ja nagu tegelikult ma ei mäleta mitte kunagi hiljem, mis ma esimene saade rääkisin <laughs> sest need on alati olnud niisugused rohkem võluvad saated mu jaoks Äh, kui sa nüüd äh, mind juba tead, siis sa juba tead, et mulle vist tegelikult meeldib võluda. ma pole seda kunagi nagu varem kõva häälega välja öelda, just praegu ütlesin, aga äh, mul on niisugune oma viis võlumiseks ja noh, üks nendest on näiteks see kolkablika horoskoop, mis tuleb pärast kokkuvõtteid jaanuaris, kus ma nagu võlun oma aastat, aga teine asi, kus ma ka nagu võlun alati noh, alguses tegin nii, et noh, ma nagu loodan, et äkki läheb nii, aga siis ma pärast nagu olen mingi vaadanud etappi, need lähevadki kõik nii, et mul on veits nagu hirm selle ees. aga üks asi, kus ma veel võlun, on siis ikkagi mu segane pilt või nagu tunnuspilt või ma ei, noh, ma ei tea, imelik on öelda sellele ruudule, mis äh, ma siin iga sügis valmis vorbin, äh, kaanepült, sest ta ei ole ju enam mitte millegi kaanel. vanasti oli ju CD-del olid nagu kaaned ja see oli nagu loogiline, aga nagu jah panete tähele, kui tegelikult, paned tähele tegelikult, kuidas CD-plaat elab edasi internetis selle ruudukujulise tunnuspildina muusika ja heli asjandustel või? plaati ennast enam pole, aga see ruut, mis tast tuli, on alles võiks ju tegelikult vabalt ka nüüd nagu ringikujulisi pilte teha või noh, nagu kui muidugi Photoshopis ei ole üldse nii lihtne mingit ringi välja äh, eksportida, sa pead selle PNG faili tegema ja tagant tühjaks tegema, aga noh, kokkuvõttes on fail ikkagi nagu ruudukujuline, ta lihtsalt näib, nagu oleks see asi seal peal äh, ring ja noh, selles mõttes ma saan aru, et see ruut ikka nagu endiselt võidab siin maailmas. jah, kaanepildiga ma igatahes siis võlun ja seekord äh, ma mõtlen, et siis ma äkki nagu veits kommenteerin ka või esiteks need ilusad kaunid lilled, mu äh, tunnuspildi peal kaks tükki on linaõied, mis ma panin sinna, sest äh, nagu ma juba siin rääkisin, siis ma olen aru, aru saanud, et ma pean nagu natukene närima, on ju, seda lina teena, teemat. samas ma tahaks kõigile südamele panna, et äh, linaõisi ei maksa üldse süüa, sest sada grammi linaõit tapab härja, mis on ka väga intrigeeriv muusika on nagu mingi sihuke, ma ei teagi, mis asi sees, meeldivad veits siuksed koledad <laughs> asjad või noh, sihuke, ma julgen prügile otsa vaadata, noh, see on seesama teema, noh, no prügis on igal, ah seda ma rääkisin, kuidas prügi mu elus on olnud. noh, koristamine ja muidugi koristamine, kümme aastat koristamist, igast äh, sitta olen näinud ja noh, selles mõttes ju ka vaata lahe, ma rääkisin, et äh, Viru keskus ja, ei hotell tähendab, ja World Trade Center ja kalamaja uusehitis ja mul on nagu väga niisugune ilus ülevaade nendest nagu tähtsatest kohtadest ja kuidas seal elu käib. ja mis prügi seal siis nagu tekib alates äh, küüne kü, küüntest kuni äh, kunsti siin äh, galeriis visati isegi raamatuid ära, ma olen sealt <laughs> nagu raamatuid koju tassinud prügikastist. või siis äh, pakkepabereid ja nii edasi Äh, noh, prügi, siis järgmine asi, mille, kus ma olin hästi seotud prügiga, oli mu teine töökoht seal, äh, see, kus ma seda raamatupidamist tegin ja siis äh, seal mingi mängufirmas. seal ma nagu reaalselt tootsin prügi ja see ajas mul südame nii pahaks, ma pidin sealt ära tulema. ma pidin sealt ära tulema, sest ma ei, nagu, ma ei suutnud niimoodi prügi toota, see tundus nagu nii vastutustundetu, et sa nagu teed mingisuguse asja lihtsalt selleks, et see teha, tehtaks nagu lahti, umbes nagu mingi kommikarbi nagu, teed kommikarbi lahti ja siis sa sööd selle sisu ära ja siis viska kõik muu ära, kuhu nagu need kommipaberid lähevad? aga mul tuli just meelde, et ma olen mõelnud, et peaks kommipaberitest kunsti tegema hakkama. aga mul nagu juhtus jälle see, et mul on jälle kõik kommid söödud ja viimasena läksid jälle kasekesed <laughs> Eesti kommid on söödud, pole mul siin ühtki Eesti kommi enam Viinis, kõik sõin ära linnupiim on, seda viin ma oma puukesest õele. aga nüüd ma panin täiega mingi äh, iseenda mingi ähm, salajuttudesse, nii et äh, mingid inimesed said aru, aga võib-olla sa ei saanud aru, sest sa kuuled mind esimest korda. ma olen sihuke veits ja võib-olla veel nagu vahel veits segane, sest äh, ma alles nagu tulen üle sellest äh, hirmust, et nagu sellest julgustükist õigemini ma just rääkima olen julgenud hakata. tegelikult ma lubasin, et ma räägin täna siis meelerahufondist või nagu mingist osast sellest äh, meelerahufondist, sest tegelikult ma ei mäleta kunagi, mis ma esimestes osades räägin ja mul ei ole nagu äh, muret ka, et ma ei mäleta, sest ma võlun, no mul tuli nüüd meelde, et ma pidin sellest rääkima, no täiesti piip nagu, ma olen täiesti segamini täna aga see on okei okay. vahel ongi siuksed päevad <laughs> siis võibki olla veits segaduses igatahes äh, linaõied on seal, võtame siis kõike kokku, võta kokku ennast, Liina. gaas, räägime kõigepealt sellest CD-ruudust, pildist, mis ma tegin uuele hoole. uuele hoole, mille niisugune üldteema on meelerahu fond, meelerahu siis äh, sellest teemas, et mis see üldse on, sest ma sain paar päeva tagasi teada, et mul on siin äh, kolkablika toimetuses inimene, kes, äh, kellel niisugust sõna üldse ei eksisteerigi oma peas, mis oli nagu veits šokeeriv. nii et võib-olla peaks nagu üldiselt rääkima sellest, et mis meelerahu on. ma näiteks äh, mõtlesin just eile välja, et üks suur meelerahu minu jaoks on Eesti Kaitseliit ja seda väga empiirilisel äh, põhjusel. nii et sellest ma võib-olla saaks veits pikemalt rääkida aga peale selle on nagu raha ikkagi see teema, millest me räägime ka natukene, aga me räägime sellest nagu ümber nurga, sest äh, ma ei tea, ma pole vist veel nagu kindel täiesti, et kui palju ma tahan oma rahaasjadest niimoodi avalikult rääkida, aga nagu rahaasjadest ma tahan avalikult rääkida küll, sest äh, kui sa ikka rahaasjadest avalikult ei räägi, siis on jumala võimalik, et väga paljudel inimestel on mingisugused äh, illusioonid raha kohta peas, mis neid, neid tegelikult tagasi hoiavad. ja no samas võib-olla võiks siis sellest ka rääkida või noh, ma ise tahaks tegelikult enda jaoks rääkida sellest, et kuidas äh, minu isiklik elukogemus, empiiriline elukogemus, empiiriline tähendab kogemuslik ja empiiriline muideks oli esimene võõrkeelne sõna, mille ma ära õppisin. nii et ma arvan, et seal on ka võib-olla mingi vihje selleks, et kuidas elama peab, et nagu kõike peab empiiriliselt kogema. igatahes ma olen nagu empiiriliselt kogenud, et äh, ma olen lugenud kõiki neid Eesti ja välismaa õpetajaid, kes õpetavad neid rahaasju, on ju, ja mul on nagu, ma olen neid nagu järginud, katsetanud siin mõnda aega, alustades manifesteerimisest ja lõpetades meelerahufondide ja indeksfondidega kasvukontol ja mul on nagu mingid mõtted või vahekokkuvõtted vist seal ka teha ja nagu no mul on tunne, et seal on nagu vaja veits nagu julgust harju-, har-, arvu- äh,, harjutada nagu julgelt ma ise olema ka nendes teemades, sest tead, mis ma veel eile õhtul välja mõtlesin või? see moment, kus minul hakkas see kuradi vaimne tervis niimoodi allapoole minema või noh, nagu läks nagu keeruliseks, oli seal umbes Saturni ajal, mis on ka hästi naljakas, sest Saturni aeg äh, on keskkool, aga samas Saturn on ka see horoskoobi sõnul äh, planeet, mis nagu pakub sulle väga palju niisugust vastikut mõju. ja ma just kuulsin Ladenelt, et äh, nüüd tuleb nädalavahetus kaheksa ja üheksa. et äh, siis Saturn nagu täiega möllab, nii et kui siis sa võid nagu mingeid illusioone endale pähe luua ja mingi noh, halvad asjad võivad juhtuda, nii et ole ettevaatlik, on ju. igatahes minu Saturni ajal, ehk kui ma keskkooli läksin äh, siis hakkas mul alla minema see vaimne tervis ja noh, üks asi, mis võib-olla nagu mõjus, oli see, et ma olin nagu seal masendavas Tallinnas, aga noh, teine asi, ma arvan, mis tegelikult nagu mõjus ja miks ma pole nagu siiamaani seda täiesti lõpuni normilt äh, üles saanud, on see, et ma lõpetasin nagu regulaarselt matemaatika treenimise. nii et nüüd ma treenin matemaatikat suht äh, korralikult, iga päev teen nagu paar harjutust näiteks täna on niisugune harjutus, et neliteist pluss viisteist on kakskümmend üheksa, noh, see tuli juba sekundi pealt, mul mingi kolm nädalat tagasi oli mingi neliteist pluss viisteist, aga see on kümme pluss kümme on kakskümmend, neli pluss viis on üheksa, kakskümmend üheksa, nagu ma olen juba natuke <laughs> arenenud pluss äh, veel üks asi ähm, on see, et mul oli siin kunagi, kui sammu tegin mingi saate, see vist oli see kutsung matemaatikaks või nagu äh, noh, üldse mul on mingi kutsu, elu kutsungeid täis, ma olen otsustanud neid kutsungeid nagu jälgida, see kutsung on see, et ma lihtsalt nagu panen tähele, mis mu ümber juhtub ja võtan nagu igat asja märgina. ja nagu väga põnevaks on elu läinud, nii et see ilmselt oli juba üks kutsung, ma tegin selle raadiosaate nimega Kalkulaator X, kus ma arvutasin välja, kasutades ristkorrutist äh, umbes, et mis kuupäeval ma oleksin praegu äh, Äh, oma elus, kui terve elu oleks aasta, ma ei saa mingi aprillis, no täiesti, no mida matemaatika ülesanne, no kes peaks seda tegema, aga noh, ma ei tea, mind vist toona nagu köitis see mingi elu sügise teema ja noh, see on mind nagu alati köit-, köitnud, mulle nii meeldib sügis. aga noh, teine asi on see, mul on kevadega probleeme olnud natukene viimasel ajal ja ähm, võib-olla see veits nagu lepitas, sest ma olin nagu aprillis alles, ma olen nagu suht alles elu kevades tegelikult, ise olen mingi kolmkümmend ja mõni inimene tahab mind juba nagu vanaks kuulutada ja ütleb, et peaks nagu sellepärast mingeid täiskasvanute asju tegema. aga ma olen nüüd jõudnud äh, ikkagi jah, ma olen jõudnud järeldusele, et ma olen jumala täiskasvanud. ja mis täiskasvanud inimesed teevad, on see, et nad teavad ise, mis nad tege-, teevad. Nad ei pea enam teiste täiskasvanute äh, juttu kuulama, kui see neile ei sobi nii et äh, kuidas ma siis toon tulu ja taipamist, ma oleks vähemalt küsinud, äh, küsinud, et äh, kuidas inimene plaanib seda teha, kui nii julget asja julgeb väita, et toob tulu ja taipamist. no minu tulu ja taipamine on veits niisugune nagu mingi tee peenrale ase-, asetatud õunakast, millel, või noh, neid on isegi mitu õunakastid, millel on niisugune silt juures, et öö, võta julgelt, mul oma luputab nii et võta julgelt, aga vaata, sest ma olen nagu suht kodune õun, seal võib vabalt olla muljumisest tulnud nagu mingisuguseid neid pruunimaid kohti, on ju, mis võib-olla nagu hakkavad hargnema, kui sa seda nagu hoolega ise välja ei lõika. või on seal need mingid õunasünnimärgid. ja te teate küll need mingid siuksed pruunid, no sünn, õunasünnimärgid. või äh, noh, vahel võib-olla ikka juhtub seda ka, et mõni uss ussitab, aga samas mulle viimasel ajal ussid väga meeldivad või ma ei tea, mul on tekkinud nagu, ma olen nagu pihta saanud, et ma nagu, ma ei tea, ma ei tea, miks, aga mul on vaja nagu alati kuidagi vastupidi teha kui kõigil teistel. ja siis äh, selle tuvigamma jaaga, mis mul siin äh, Viini linnas lahti läks, ehk kuidas mina avastasin, kuidas suurlinnlased vihkavad tuve, mul on nagu tekkinud niisugune mingi Fred Jüssili karmastustuvide ja harakate ja vareste ja vihmaussside vastu ehk kõigi nagu nende niisuguste no need linnud konkreetselt sellepärast, et kõik need mingid sajandid on nad saanud mingit valu ja haigust ja mustale linnale, mustale linnule suur mure või mis me ütleme. see on nii hirmus, mu must lind on minu jaoks, tuleb mulle vanaema meelde nagu. ja me oleme nagu kogu aeg ainult mingit halba saatnud neile, ma ei tea. siin on mul ka mingi teema jah, lahti mõelda veel. noh, kas lõpetame <laughs> siis telli äh, newsletter, telli newsletter ja jälgi meid äh, Kolkablika Instas ja Kolkablika Fesaris, sest tegelikult meil on nagu suht äh, nagu laienemine käsil, meil tuleb siin uusi vorme ja uusi saateid ja, ja ma arvan, et on nagu täitsa või noh, sul võib olla täitsa põnev, kui meid jälgid no kui sa meid jälgid, siis sul lihtsalt, äh, sa ei pea ise nagu autoga ringi sõitma, et kus see õunakast on, see õunakast tuleb sulle iga kord nagu sinna meeldetuletusse, et uus õunakast on väljas <laughs> vot. sihuke on siis äh, Liina. sihuke ma siis olengi. ja see oli Liina saate neljanda hoo esimene saade, millele nimeks ma panen Meelerahu fond ja ruttu ütlen veel ära ka, et Sireli lehed tähenda- tä,, tähistavad minu jaoks seal peal raha, sest kui meie tüdrukud väiksed olime, siis meil oli nagu täielik küllus raha mõttes, sest äh, vanamaa aias pank asus seal maja nagu külje peal ja see oli umbes mingi sihuke, issand, ma ei teagi nagu, ma räägin matemaatika peast, on mega halb, viis meetrit või, ei nagu viis kaheksa meetrit, kaheksa meetrit sireli hekki. iga see leht oli omaette rahatäht, mida suurem, seda suurem rahatäht oli, no mine võta, meil ei olnud keegi, et me ei olnud mitte keegi vaesed, kõik võisid endale sealt raha võtta, me neljakesi. nii et ähm, see on veits niisugune raha vibes. ja muutumisraamatu fännidele siis seekord on esimest korda heksagramm kaanel, mis muutub nii et äh, muutus on kõva. ma soovin kõigile head muutust ja äh, unustan ära, et ma pidin sind tegelikult sinatama <laughs> Davai, kuulmiseni <laughs> järgmisel teisel esmaspäeval. tšau. www.kolkõblika.ee sellelt veebilehelt leiad kõik vajalikku, et ühineda kolkablikadega. sealt leiad lingi meie Instagrami kolkablika.insta või Fesarisse kolkablika.fb, mõlemas käib kõva käpandamine, käpandus, meile meeldib käsitöö. sealt kodulehelt www.kolkablika.ee leiab ka viisi, kuidas tellida enda meili aadressile, ilmub kord kuus kolkablika newsletter, kus oma mõtteid vahendab Kadi Estland, Mari Kuuse ja Helene Keskküla. põhitiimina on neil ka külalisi. www.kolkablika.ee leiab ka kõik vajalikud lingid, et kuulata Kolkablika raadiot, sealhulgas Liina saadet igal teisel esmaspäeval, Muisa saadet Valik, puldis on ookean, linastub igal esimesel reedel esimene reede on nüüd see reede, seitsmes oktoober ja kahekümne esimesel oktoobril esilinastub meie uus saade Taive küsib. Taive küsib on vestlussaade. Taive seekord, see hoog vestleb noorte inimestega. esimeses saates räägib oma elust Väätsa poiss Timon Tikerpäär. kindlasti kuulamist väärt, mulle tekitas tunde, et olen jälle kaheksateist www.kolkablika.ee